السلام عليكم كيف حالكم يا شباب ان شاء الله تكونوا طيبين بصحة السلام معكم عبد الله وبلت رجعت لكم في جديد لقطات تقديم ل clan اترو بس قبل ما نبدا نقول اي شيء يا ليتك تصل الصلاة على النبي طيب اعرف عن نفسي اول حاجة انا لاعب محاكي يمني مقيم في السعودية جمعت لقطات ان شاء الله تنال اعجابكم لا تنسون اللايكات يا شباب ما اطول عليكم خليكم مع اللقطات <laughs> يلا على اللوبي بش بش بش بش بش دون عبد الله دون عبد الله فاضل الواحد بس فاضل ايه؟ ولد <laughs> في سيارة بشتنا فوق السطح كم واحد دورة فوق فوق يعني لاعب لاعب لاعب لاعب لاعب يا وجه الله منين طلعوا لي ذولا؟ كفو يا رب تموتون اشغل اغاني عشان اخرب عليهم مع اللوبي يا عم فوق ما في احد واتش اوت Lobby. والله بي والله بي ولاك الاخير انتبه من ورا ورا البيت عندك لوبي من انا يا لا بس ما آه. بندر في سيارة جت عربية عربية ضيعتهم ثلاثة؟ والله ضيعتهم واحد يعني. انت انت شخطتهم كلهم كلهم صح؟ آه. بش بش رجل ترى رجل علينا ها؟ علق علق قبل ما يطلع احرقهم ولا ما يحتاج؟ لا احد جوا الو لا يفنش لا يفنش لا اه مس... كيف فنشك؟ آه. عمري عمري يا قوي انزل انزل يا انزل انزل يا تعال تعال يا عيال اها انا <laughs> غدر من ورا يوليه البيت ذا في ناس ها؟ ايه يا عيال عمل عمل يا روحكم انتوا آه. هذا عنده يلا عليه تعالي تعالي تعالي تعال تعال تعال بقالي ساعة كلهم فنش Sondan vur. sürünüyor. Lan burada Kerim. Ana. Amına s**eyim ya. Ver ver from where? Kulübenin Nerede lan? Kulübenin içinde. Watch out. كريم الاخير الاخير الاخير مدمج يا كريم مدمج طلقه طلقه طلقه انصر دين